最后。

this is the lobster roll and the white rabbit drink from Burp. This is the highly sort of uh, food that was uh, in the Geyang Serai Ramadan 2019 fair. try What's that? kilo kato kompleks. Ah, saya akan bawa ini ada menjual yaki dan juga cu dan ah, fried fried ah, cheese special. Saya pun ingat donat, kami ada Bix by NY, Bix by NY Mesti ada menjual donat, donat Meatballs in bucket ya, yeah? meatballs in bucket $10 chicken or beef Ah, Q di sini pun boleh tahan juga dan di sebelahnya pun queue panjang juga ya. Di kanan Perth, Swan Dog and Carnival Food. Swan Dogs ya. Nah, di sini menu menu nya Macam-macam jenis menu mereka ada ya. Dan sekarang kami berada di Kue WGSB 005 Silalah ke booth mereka ya Ah, Okey Nak tanya sikit, Kue ni buat daripada apa? Benji Benji Benji Oh Benji Oh Benji lah pula Quarter bule ya Ah, orang Benji santai <laughs> Mana di santai Alright Kita bawa anda terus Ke beli taco Taco ni sangat laku ya eh? Tengok queue dia Ha, ah, oh, oh ajar. Ya. Wow, benar, boy. Ha, di sebelahnya ada Ramli Burger pula. Oh, Ramli sakit eh. Okey, Ramli sakit. Uh, Abang ni pula take over eh. Okey, kami berada di balai tak kaki. Okey, dan sebelah sini pula kita ada Singapore first ever Selton Corn Pop Corn Chicken Served with Fries. Ya, mana di world. Dan kalau siapa yang nak cuba sate, bolehlah ke Alvarez Key. Yang Ferriski di sini Mereka juga ada jual ayam bakar ya Ayam barbecue chicken dua dolar setengah tiga dolar untuk mini stingray tiga dolar untuk mini squid Bucket of 5 barbecue or fried wings sebelas dolar Sate 6, ba 6 batang uh, Cuma lima dolar saja ya 10 dolar untuk 10 batang dolar saya minta maaf kerana uh, ruang tingkat dua uh, telah ditutup ya. Uh, kalau anda ingin bincang bersedia eh, bolehlah ke level 1 uh, ah, di tingkat satu di sini ya. Yeah.